Amnesty International bedeutet für mich, dort zu helfen, wo Menschenrechtsverletzungen am gange sind. Ich fand es gut, dass Amnesty International Aktionen plant géint d'ungerechtheet vun dieser Welt. Ich fand gut, dats all Mënze bei Amnesty International kann engagieren und seg Ideen auf den bringen kann. Den 10. Dezember ist ein Tag vun de Mënscherechter. Dofir setzt doch er, Kerz den 10. Dezember an Fënster fir Ehrenersatz für die Menschenrechte zu weisen.